उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला अंतर्गत पुरानी कोतवाली प्रांगण में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम अपनी तीन नगर पंचायतों और एक नगर पालिका प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखाई दिए हैं इसी दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर नगर निगम के चुनाव के माध्यम ऐसी शामिल हुए बांदा चित्रकूट के सांसद आर के सिंह पटेल भैरव प्रसाद मिश्रा आदि गणमान्य भी मौजूद रहे विकास की यात्रा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विज्ञान के संयोजक आलोक पांडे जी त्रिपाठी जी से उपलब्ध कराई गई है सभी लोग वहां पर भोजन करने के पश्चात ही अपने साथियों को लेकर के जाएंगे नहीं फिर आपको जिनको आप निभा करके आए हैं उन पठान बोलेंगे कहेंगे